شهر توس میوزیک نقطانیت تقدیم 是没哭。

شبها تو را یاد میکنم هم به خود تنها تو را یاد میکنم من برده شبها چشم انتظار بیا و با خود بیار بهار و این دل بقرار و این چشم انتظار بیا و با خود بیار بهار charitos music muqtanetga obuna bo'ling